Привіт! З вами проект untrainian.com. Мене звати Антон. А я Толік. І ми щойно зрозуміли, що ми подорожуємо е, вже місяць. Ми виїхали з Києва 23 липня, а сьогодні 23 серпня. Так, е, у нас за спиною туманний Альбіон. Ми його вже покидаємо. Це була мета нашої подорожі. Кінцева точка, в якій ми мали розвернутися і розвернулись, і вже їдемо назад. Ми перетнули 10 країн. Подолали більше 7 тисяч кілометрів. Е, нас знімали дуже-дуже багато гігабайтів відео, може терабайт. Може і терабайт. Е, мета е, подорожі одна з них була це відео щоденник. Е, таких е, епізодів, яких ви бачили, е, було відзнято 19, насправді 18, тому що епізоду номер 3 ніколи не було, якщо ви повідали. І е, можливо, буде 20-й, після цього таких відеоепізодів вже не буде по днях, натомість буде інакший формат відеобайт. Як ви дивитесь зараз, е, це будуть е, відео не такі довгі, а більш якісь е, уривчасті елементи нашої подорожі, якими ми захочемо з вами поділитися. Було написано приблизно 13 текстових звітів. Приблизно 13. Ну я не впевнений, чи то було 13. Я не пам'ятаю точно. А будуть написані ще пізніше. Невідомо коли, але будуть. І книга теж буде. Так, Книга теж буде. Буде а, вивантажено вже більше тисячі фотографій. І ще багато фотографій попереду. Лежить на наших жорстких. Так що те, що ви хочете знати про нашу подорож, ви можете з цих матеріалів, я думаю, досить якісно дізнатися. Так. А якщо ні, то просто нам напишіть. Ми двічі виступили в Лондоні. Перший раз е, перед українцями, котрі давно туди емігрували, розказавши про нашу подорож. А другий раз перед фанами футбольними, котрі 10 вересня будуть грати в Києві. Е, Дружній матч з українськими фанами. Так, Вони смішні. Вони дуже смішні і п'ють пиво. І взагалі два тижні, які ми вже провели у Великобританії, скінчились чудово. Сьогодні ми дістали в'їзний штамп Франції. І е, також е, хочемо сказати про благодійний компонент е, нашого проєкту. Е, мета була зібрати 3 е, тисячі британських фунтів на потреби спеціальної школи-інтернату, що в Київській області. Е, на даний момент, е, станом на вчора, їх було зібрано 700 британських фунтів і ще деяка сума, яка зараз знаходиться в готівці. Е, тому ми вважаємо, що наш фандрейзер іде досить добре оскільки це наш перший дозвіл. І ми над ним в самому розпалі праці. Ну так. А, Також дуже хочеться подякувати нашому спонсору інтернет-магазину туристичного спорядження Горгани.com, котрий так, е, надав нам е, рюкзак, з котрим ми зараз гуляємо. Тож, в принципі, якщо ви хочете подорожувати і не знаєте, з чого почати, почніть спорядження в горганах і е, продовжуйте слідкувати за нами. Ми подорожуємо автостопом від Шотландії додому до України. Е, слідкуйте за нами в Твіттері, ВКонтакті. якщо вам подобається ідея, е, робіть пожертвування на нашій сторінці благодійності justgiving.com. Це були Це були Толік Антон. І то була Британія. Давай. yeah.